نحن هنا حاليا في التصوير الجوي لمشروع هيلتون وهو أحد الأبراج التابعة لمجمع مول أوف اسطنبول نهدف من خلال هذا التصوير الجوي إلى منحكم فكرة موجزة عن طبيعة المنطقة المحيطة بفندق هيلتون صاحب العلامة الفندقية العالمية يقع فندق هيلتون العالمي في منطقة مهمة ومركزية في حي بشك شهير الواقع في اسطنبول الأوروبية وتحديدا عند نقطة التقاء طريق التيم الدولي مع طريق الباسن إكسبرس الذي يعد العصب التجاري الثاني لمدينة اسطنبول أهلا وسهلا بكم متابعي تركيا شقة الأحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات يقع فندق هيلتون بجانب سوق إستوتش للجملة الذي يحتضن العديد من العلامات التجارية وأبرزها سانباش كما يضم محيط المنطقة مسجدا على بعد كيلومتر واحد فقط بالإضافة لملعب أتاتورك الواقع في منطقة باشاك شهير والملفت للنظر أن فندق هيلتون يحاذي طريق التيم الدولي أحد الشرايين الطرقية المهمة لإسطنبول وتركيا ويحيط بالفندق أيضا العديد من المدارس الحكومية والعربية كما أنها تقترب من منطقة أسانيون وإن نظرنا للبعيد قليلا فمن الممكن أن نحظى بإطلالات جزئية على بحيرة كتشكتشك مجاء الساحرة وتظهر لنا الخريطة الجوية الجوية منطقة باجيلر ومول أوتلت 212 وهو أحد مراكز التسوق البارزة على مستوى المدينة والمعروف بعروضه المستجدة وتخفيضاته المستمرة على مدار العام هذا ويتوسط فندق هيلتون بعض المشاريع العقارية المهمة التي تحتضنها شبكة مشاريع تي دي اي نذكر منها مشروع واندا فيستا وهو عبارة عن برج فندقي مذهل إلى جانب مشروع جيو ومشروع جول إكسبرس المتوفر أيضا على قناة تي دي اي على اليوتيوب ويمكنكم الوصول إليه بالضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو ويمكننا أيضا رؤية مشروع جيرو تانا العلامة الفندقية الأبرز في باصن إكسبرس والأمر الأبرز في مشروع فندق هيلتون أنه يتبع ضمنيا لمول أوف اسطنبول الحاصل على عدة جوائز مهمة في مجال التسوق والخدمات فضلا عن اعتباره مقصدا سياحيا ومعلما تجاريا هاما انتهينا بذلك من استعراض الخريطة الجوية وحان الوقت للقيام بجولة أرضية للتعرف من خلالها على طريقة الوصول إلى فندق هيلتون والمناطق القريبة منه سنأخذكم الآن بجولة خاصة بالسيارة مع السيد كاميران والسيدة بيلجيسو مديرة المبيعات في مشروع هيلتون Bilgisu teşekkür ederim ziyaret için. Ben Ee, teşekkür bu ederim. tur yapmak için gerçekten memnunuz. Ben de çok memnunum. Teşekkür ederiz size. Teşekkürler. Şimdi e, biz neredeyiz? Müşteriyle yani mesela burada böyle bir şey görünce ne, neredeyiz tam olarak? Şu anda lokasyon olarak Basın Express bölgesindeyiz. Hemen Malof İstanbul AVM'nin e, yanında bulunuyor projemiz. Biz şu anda Malof İstanbul'un etrafından bir tur çizerek projenin genel hattını belirleyeceğiz. Şimdi Malof İstanbul burada. Evet, sağ tarafımızda hemen şu anda Malof İstanbul AVM var. Hı hı. Ben e, böyle devam edeyim ya da orada devam edeyim daha kolay. Buradan devam edelim. Hı hı. E, bu proje genelde e, Hilton yani e, Mall of İstanbul zaten içinde residans var. E, bu proje bir etap burada oluyor, doğru mu? Evet, doğru. E, e, buyurun. Aslına bakarsanız şöyle, burada bizi diğer projelerden ayrıştıran noktamız e, Hilton Hostel e, servisini hizmetlerini müşteri rezidans konseptinde sunuyor olmamız. E, şöyle düşünebiliriz, e, Hilton e, bloğunun olduğu ee, aynı bloktayız aslına bakarsanız. 10. katına kadar Hilton'un kendi otel odaları var. 10. katından sonra Hilton High Residence dediğimiz bizim rezidans e, odalarımız başlıyor. Hmm. E, evlerimiz Bu otel başlıyor. genelde Hilton aktif mi? Yani böyle bir evet. doluluk nasıl? Şu anda sezon olmamasına rağmen e, şu anda %60 doluluğu olan hmm. bir lokasyondayız. Aslına bakarsanız Basın Express bir ticaret bölgesi olduğu için genel olarak sezonun başlangıçlarında bile en çok doluluğun olduğu lokasyon aslına bakarsanız burası. Neden? Yani Mall İstanbul'dan dolayı ya da konum dolayı? Burası Türkiye'nin business center aslına bakarsanız. Aha. Bütün e, ticaret aslına bakarsanız buradan dönüyor. Fuarların olduğu lokasyon burası, otellerin olduğu lokasyon burası. Bir ticaret merkezi olması hem yabancı müşteriler için hem de Türk müşteriler için bir çekim merkezi haline getiriyor bu lokasyonu. Hmm. Biraz da. Anladım. Ee, yani anladığım kadarıyla şimdi e, buradaki yeni bir blok e, turunlar, turunlar inşaat evet. yaptılar. E, bu blok e, Hilton e, şey markası koydular. E, evet. İşletme e, falan için. Evet doğru. 10 e, kata kadar e, otel. 10 evet. On kattan sonra ne var? Ne var? 10 kattan sonrasında bizim 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 5 artı 1 daire opsiyonlarımız ve penthouse dairelerimizin oldu. E, rezidans konutlarımız var burada. Dairelerimiz var. İyi. Ve e, şimdi yani mesela ben bu binaya gelmek istedim otel olarak içinde kalabilirim. Doğru mu? Ya evet, da bir daire, bir daire alabilirim. Ya da satın, bir daire alabilirsiniz. Olarak. Aynı zamanda şöyle bir imkan var. İsterseniz e, burada bir daire satın alıp Hilton'un işletmesine de verebiliyorsunuz. Ha. Yani Hilton zaten buranın e, project management dediğimiz kısmını zaten yine bizim firmamız yaptığı için isterseniz dairenizi e, Hilton yönetimine verip kiralamalarını verebilirsiniz. Ortalama e, burada mesela 1 artı 1 e, daire opsiyonu üzerinden konuşacak olursak günlüğü 150 dolar gibi bir getirisi var. Buradan işte kahvaltı oraya, vesaire oraya düştüğümüz hemen sağ taraftan devam edelim. Evet kahvaltı var. Kahvaltı var vesaire bunların hepsi maliyetini düştüğümüzde 120 dolar gibi e, bir e, para yapıyor ortalama. Aha. 120 doları sadece 30 gün değil 15 15 gün üzerinden hesapladığımızda bile 1 artı 1 bir daire için müşterimiz 1800 dolar gibi bir para kazanabiliyor aylık. Ha, Bu minimum iyi. rakamdır. Böyle bir garanti veriyor musunuz e, e alıcıyla? Zaten şöyle bir kira e, sözleşmesi vesaire garanti sözleşmesi bunun üzerinde yapmaya gerek duymuyoruz. Zaten Hilton çok büyük bir marka olduğu için şu anda bile otelin doluluğu %60 olduğu için bununla bir kira sözleşmesi yapmıyoruz. Ama firma zaten markasıyla bunu garanti ediyor. Ha. Ama %60 demek %100 ee, olduğu zaman burada e, kira veriyorlar. Tabii biz minimum rakamlar üzerinden konuştuk şu anda. E, e, yok dedim ki evet yani dedim ki mesela burada %60 doluluk, %100 dolu olduğu zaman sonra bizim mesela satın değerler veriyorlar ya da buradaki seçenek çünkü farklı o yüzden şey oluyor. Yani ben benim aklımda böyle geldi. Belki otel diyor ki bizde 1 artı 0 ya da 1 artı 1 sadece var bir artı e, bir artı bir ya da bir iki artı bir bir müşteri geldiği zaman evet. bu daireler sunabiliyorlar e, evet. kira vermek Şöyle için. normalde biliyorsunuz otel konseptlerine çok fazla büyük e, odalar olmuyor. Yani genelde stüdyo veya bir artı bir oluyor. Hı. Ve bunları da aylık tutmak istediğinizde bir aile yaşamına uygun olmayabiliyor. Çok yüksek rakamlar çıkabiliyor. Dolayısıyla burada e, biz kendi dairelerimizi kiraya sunarken bunları da düşündük. Çoğunlukla zaten projemize daha çok 2 artı 1, 3 artı 1 ve büyük daireler tercih ettik. Burada uzun süre kalmak isteyen e, müşterilerimiz olduğu zaman otel direkt e, bizim dairelerimizi öneriyor. Ha güzel. Burada metro var. E, bina burada galiba. Evet. Binamızın girişi hemen sol tarafta. Hilton'un girişi hemen karşımızdaki giriş. Rezidans girişi aslında bakarsanız sol tarafta ayrı bir giriş. High Residence olarak aha, görüyoruz. Aha. Hemen önümüzde zaten metro istasyonu var. Direkt karşımızda Masko metro. metro istasyonu. Evet, Masko aktif metro istasyonu. Şimdi? Evet, şu anda aktif açıldı. İki telliye kadar şu anda gidiyor. Bu hat basın ekspres yolu boyunca devam edecek. Hmm. Bir yıl sonra da e, Şirin Evler, Ataköy hattı dediğimiz bütün hat açılmış olacak. Şu anda aktif. هذا المشروع من شبكة مشاريع التي دي اي المميزة ومثل ما في شبكة مشاريع مميزة كمان في شبكة مشاريع لا ننصح بالشراء بها من أجل أنكم تطلعوا على شبكة المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها ممكن تشوفوا الرابط الموجود أسفل الفيديو وهذا الرابط محدث بشكل دائم بنحط فيه تحديثات عن المشاريع ممكن بعض المشاريع تكون لا ننصح بالشراء بها لكن بعدين ممكن تكون صالحه للشراء وممكن يكون في مشاريع ما موجوده بهي القائمه وبعدين تنضاف فيا ريت تتابعوا هيدي القائمه بشكل مستمر وتشاركوها كمان مع الاصدقاء شبكه المشاريع التي لا ننصح بالشراء بها bir آه، آه، مثلا بردكي آه، اوتورانكي شيلار مول اوف اسطنبول Mall of Istanbul e, çok Evet. Bir de Hilton hizmetleri e, alıyorlar. Evet, Hilton hizmeti, bütün konsiyaj hizmeti dediğimiz bütün hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Zaten sosyal alanlar dediğimiz işte fitness, hamam, sauna, bütün bu alanların hepsi Hilton'un aynı alanlarını kullanıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla ona göre bir e, kalite avantajı da oluşuyor müşteri için. Aha. Ee, günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabileceği her şey bu lokasyonda müşteri için e, mevcut. Hemen zaten sağ tarafta Mall İstanbul var, projenin hemen önünde metro istasyonu var. Dolayısıyla hem oturum için hem de yatırım için baktığınızda çok avantajlı bir. Çok güzel. Buradaki otel hizmetleri, e, evet. e, mesela bizim alan müşteriyle bu otel hizmetleri kullanabiliyorlar. Evet kullanılabiliyor. Evlerin hepsinde zaten akıllı ev sisteme, smart home dediğimiz bir sistem var. Hı hı. Oradan direkt olarak ulaşabiliyor ve bütün bu 300'e yakın hizmet var e, sunmuş olduğu Hilton'un. Hepsini kullanabiliyor müşteriler. Yani, e, ücretli mi, ücretsiz mi? Şöyle, e, biz e, size özel böyle bir şey yapmış olalım. E, normalde sosyal hizmet, yani sosyal imkanların hepsinde e, yaklaşık olarak 3000 TL gibi bir rakam çıkarıyor. Ama ilk yıl sizin müşterilerinize özel biz belki hediye edebiliriz burada. Ha, gerçekten. <laughs> evet. Çok teşekkürler. Valla sevindim aslında. Yani genelde TDA e, müşteriyle böyle özel bir şey alabilirler. E, Fiyat e, için özel bir şey yapabilir miyiz? Fiyat için de size özel e, bir çalışma yapabiliriz. şu an zaten bölge fiyatlarına baktığımız zaman aslına bakarsanız e, fiyatlarımız çok uygun ama sizin firmanıza özel de ayrıca müşterilerimize bir iskonto vermiş oluruz. Teşekkürler. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Sevindim ben bu görüşmeye. Ee, buradaki e, metrekare olarak nasıl, ne, ne diyebiliriz? Şimdi burada bahsettiğim gibi 1 artı 1 daireler 80 metrekareden başlıyor, 91 metrekareye kadar çıkıyor. Hı hı. 2 artı 1'lerimizde 115 metrekare ile 126 metrekare aralığında. 3 artı 1'lerimizde de çok fazla tipimiz var. Onlar da 154 metrekare ile 210 metrekare aralığında. 4 artı 1 ve 5 artı 1'lerimiz aslında biraz opsiyonel. Yani na tamam dediğimiz dekore edilmemiş daire değerler. Bunların ölçülerinde siz değişiklikler yapabiliyorsunuz ama hangi, şu an... Hangi kaç artı kaç dediniz? Penthouse'larda Aa, 4 artı 1 ve 5 artı 1 dairelerimiz Penthouse, var. Penthouse ben onu gördüm yani... İnanılmaz, çok güzel. inanılmaz Terras özellikle yani bir, evet. birisi e, yani e, Sky için de bir villa aldı gibi. Evet, yani böyle aynen, bana geldi. Taban Gerçekten yüksek... İstanbul'u yaşatıyor diyebiliriz evet, değil mi? Evet onu çok sevdim. Çok çok sevdim kendine ait özel bir bahçe alanı yaptık penthouse'larımıza Zaten özel. sadece iki ya da üç tane var. Evet sadece özel yani Aha. dört tane dairemiz dört tane, var. Ha. Evet toplamda. Dört, dört tane var. Manzarası nasıl, nasıl burada? Manzaramız burada projenin şekli itibariyle zaten iki e, yönümüz var. Bir tanesi deniz tarafı dediğimiz bu tarafa, sol tarafa hemen bakıyor. Diğeri ise şehir manzarası şeklinde. Hı Güzel. Burada masko zaten bize yakın. Evet Masko yakın. Masko hani bilmeyen müşterilerimiz varsa İstanbul'un en büyük mobilya e, alanı diyeyim. Çünkü mağaza değil yüzlerce binlerce mağaza var. Aha. Bütün e, işte, e, mobilyalar her şey Türkiye'ye buradan ihraç Aha. ediliyor. Yani birisi burada daire aldığı zaman hemen bir hemen şey, dekore şey, edebilir. dekorasyon şey yapar. Evet hemen dekorasyon için buraya gelebilir. Çok güzel. E, bilgisi çok de teşekkür ederim ben bu bilgiler için. Ben çok teşekkür için. ederim. Ve bir de bu tur için. İnşallah bizim müşteri iyi bir bilgi aldılar. Ve inşallah sonra bir devam başka bir projeler varsa orada bir yaparız başka bir görüşmeye. Çok teşekkür ederiz biz size destek olduğunuz için, gelip projemizin çekimlerini yaptığınız için biz teşekkür ederiz. Güzel bir yolculuk. Sağ olun. نحن كثير بنتشكر بالقسو هانم على المعلومات اذا انتبهتوا نحن حكينا نحن عم نحط الترجمه اساسا اذا انتبهتوا حكينا انه بالنسبه لهذا المشروع لعملائنا آه، بدهم يعطوهم شيء اسمه خدمات المشروع مجانا بالكامل لمده سنه هذا الامر بصراحه يعني مميز وجيد اضافه انه طبعا في اسعار خاصه بتكون لتي دي اي التور اللي اخذناه بالمنطقه كله كان حوالي مول اوف اسطنبول نفسه فهذا امر آه، جيد بشكل عام انه احسننا ناخذ فكره ايش قد المول قريب وشو هي المواصلات نوعا ما قريبه محطه المترو كمان آه، شفناها فاذا كان بدكم تفاصيل اكثر مثلا الشقه النموذجيه آه، بتشوفوها بال بالرابط اسفل الفيديو بتلاقوا شقه نموذجيه الاسعار بدكم تعرفوا فكره عن الاسعار ممكن تتواصلوا معنا كمان بالارقام اسفل الفيديو او تضغطوا على الرابط بياخذكم للويب سايت الويب سايت فيه الاسعار محدثه بشكل دائم واذا في عندكم مثل ما قلت لكم اي اسئله ثانيه ممكن تتواصلوا معنا ونحن ممكن نعطيكم اجوبه على اي استفسارات ممكن تكونوا آه، عم تسالوا عنها مشروع هيلتون آه، في مول اوف اسطنبول واحد فعلا من اهم المشاريع المطروحه في اسطنبول حاليا وفرصه الاستثمار فيه هي فرصه آه، مناسبه وجيده جدا تقييمنا لهذا المشروع كمان بتشوفوه بدايه المشروع حطينا الخريطه الجويه مشان تحسنوا تاخذوا فكره نوعا ما كيف المكان شلون آه، شو في حواليش كيف هذا المشروع فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بعتذر اذا كان طولت عليكم باللفه بس اخذنا جوله باسطنبول حول مول اوف اسطنبول وشكرا كثير مثل ما بوصيكم دائما لا تنفقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله يمكنكم في أي وقت التواصل مع فريق خدمة العملاء في تي دي اي وتزويدكم بها على يمين الشاشة نرى جدولا يشير إلى المسافات التي تفصل فندق هيلتون عن مطار اسطنبول الدولي ومراكز المدينة والمناطق المحيطة بها ويمكنكم أيضا الاطلاع على تقييمنا لمشروع فندق هيلتون حسب المعايير الخمسة لتركيا شقة الأحلام اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لتصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة ورؤية المزيد من الفيديوهات السابقة لمشاريعنا الأخرى تجدون في أسفل الفيديو رابط الفيديو الفيديو الخاص بالشقة النموذجية لمشروع فندق هيلتون مع الشرح الوافي لإيجابياته وسلبياته للمزيد من المعلومات عن المشروع والمساحات المتوفرة والأسعار يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام المتوفرة أسفل الفيديو أو الاطلاع على قائمة الأسعار المحدثة بشكل دائم عبر موقعنا الإلكتروني تركيا شقة الأحلام تي دي اي الاستثمار الآمن مدى الحياة